Astăzi este despre a agăța. În dicționar este a se prinde de ceva. Uite, Louis Hay spune așa, umorul și bucuria contribuie la bunăstarea mea totală. Uh, Will Smith are un filmuleț în care povestește cu nostalgie că tatăl lui, uh, la un moment dat când a făcut cancer, i s-au mai dat șase săptămâni și tatăl lui era o fire veselă, râdea din orice și că a continuat patru luni, nu șase săptămâni să trăiască și la un fac și de rușine, că n-am murit în șase săptămâni și uite, au trecut patru luni. Ideea este că Will Smith uh, se agață de râs și acum, uh, pentru că a avut exemplu tatălui lui și eu te provoc să vii la cursul meu de improvizație, să ne agățăm de râs două ore, în hohote. Te aștept, ceau!